საქართველოსში არსებული ნარკოპოლიტიკა რეპრესიული და ყველაზე მკაცრია რეგიონში. ათობით წელია უამრავი ადამიანი არაადეკვატურად დიდ სასჯელს იხდის საპატიმროებში, ათობით ათას ლარს კი ჯარიმებში და საპროცესო გარიგებებში. ამასთან ერთად წლობით კარგავს სხვადასხვა საქმიანობის უფლებას. სამართალდამცავი სტრუქტურა მოქალაქეებზე რეპრესიების განხორციელების მანქანა დააქცეული. ხელისუფლებებს კი არ სურთ შანტაჟისა და კონტროლის ეფექტური იარაღის დათმობა. სახელმწიფოს ვალია კანონმდებლობა შეუსაბამ საალბომოს თანამედროვე სტანდარტებს და დაიწყოს საკუთარ მოქალაქეებზე ზრუნვა. ამიტომ ჩვენ, რესპუბლიკელები მივიჩნევთ, რომ სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია. მოხდეს პირადი მოხმარების მიზნით ნარკოტიკული საშუალების ფლობის, შეძენის, შენახვის, გადაზიდვის, გადაგზავნის და დამზადების დეკრიმინალიზაცია. ნარკოტიკული დანაშაულების სასჯელების გადახედვა და მათი შემცირება ევროპული სამართლის შესაბამისად. ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების სამართლიანი განსაზღვრა. ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონის გაუქმება. ეგრეთ წოდებული ქუჩის ნარკოტესტირების პრაქტიკის აღმოფხვრა და მისი ჩანაცვლება კონფირმაციული ტესტით. რეაბილიტაცია რესოციალიზაციისა და მკურნალობის კმედითი მექანიზმების დანერგვა. ეფექტიანი პრევენციული მექანიზმების შემუშავება და მათი ინტეგრირება სასკოლო და სხვა საგანმანათლებლო კურიკულუმებში. ამას გარდა თვისობრივად ახალი ნარკოპოლიტიკის განხორციელებისა და ამოქმედებისათვის ჰუმანიზმის პრინციპიდან გამომდინარე რესპუბლიკური პარტია საზოგადოებას და ხელისუფლებას თავად ფრაზობს კანონპროექტს ამნისტიის შესახებ. რესპუბლიკური პარტია მოითხოვს მოხდეს ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდებული პირების სრული ამნისტია, გარდა ნარკოტიკული ნივთიერებების გამსაღებლებისა, რომელთა შემთხვევაშიც კანონპროექტის სასჯელის 1/3 შემცირება სიტუალიზირებს. რესპუბლიკური პარტია განსხვავებული არჩევანი